රැස්වෙන්න උදේ පාන්දරම අද දවස කවදද අද විසි තුන්ගනිදා දෙසැම්බර් මාසේ උඳුවක් මාසේ විසිතුන්ගනිදා මේ අපේ නැන්දම්ම ඉන්නා මෙතනින් කවනවා <laughs> මොනවද තිරිවත් කවනවා අපේ චුටිපුතාට ඉරන් මේ අපේ මගේ මස්සිනා ඉන්නා මෙතනින් සචිත් මස්සිනා නාමේ ඉන්නේ මේ ඉන්නේ මස්සිනාගේ නොන මහත්තයා ඕ දැපියම අපේ පියාව හොයාගෙන පියා කොහෙද මේනි අපේ තාත්තා අපේ වයිෆ්ගේ තාත්තා මගේ මාමණ්ඩි ඉතින් මේ මේ අපි අද ඉන්න මේ යකල විලායගේ යකල විලායගේ ඉඳන් අපි යනවා ඉතින් ඔක අඳුර ගන්න පුළුවන් මෙන්න නැලිගම මහත්මයා මේ ඉන්නේ මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද හරිචන්ද්‍ර මහත්තයා හරිචන්ද්‍ර මහත්තයා බල ලස්සන්ට ඉන්න විදි ෂර්ට් එකකුත් අඳගෙන පිළිවෙලටම ලෑස්තිලා මාව අපි මේ එනවා කියලා කිව්වම ඉතින් ඔහොම තමයි දැන් අපි මේ නෝන මෙතනින් ඉන්නවා යා කිරිබත් හදනවා කිරිබත් කවනවා මුං කිරිබත් දෙම අපිට ගන්න හම්බෙලා තින්නේ ඉතින් අපි උදේම මුං කිරිබත් ටික කාලා ඩියුට එනකම් බලන් ඉන්නවා මෙතනට වෙලා ඔව් අපිට පේනවා දැන් මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා පොඩි ජීප් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ ජුඩ්ඩයි ඇවිල්ලා ජුඩ්ඩයි අපිව එක්කන් ගන්න ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් බලමු ජුඩ්ඩයන් අහලා. මෙන්න බලන්න ජුඩ්ඩයි අපිව ගන්න ඇවිල්ලා තිනවා කොච්චර හොඳයිද කියලා බලන්න. අපේ ජීප් රථය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් අපි යකල විලාය ගෙන අපි පිටත් යන තමයි try කරන්නේ අයි අපිට පුළුවන් මේ පල්ලයට කියලා එතනින් හරවත හැකි වාහනේ දැන් බලමු අපි අවුරුදු 4ට පස්සේ මම මේ අවුරුදු 3යි මාස 10කට පස්සේ තමයි අපේ ලුඩ්ඩව දකින්නේ බානලා එදා වගේම අදත් අද අද අද හරිම ලස්සනයි කහපාර කුරුල්ලෙක් වගේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඉතින් මෙන්න අපි දෙන්නගේ අද හමුවෙම අපි හමු වුණා කොහොම හරි නැවත හමුණා මෙනද අපේ බෑක කරගෙනන මේ අහිංසක මල්ලි අපි හල බලමු ඇතුරන කට්ටියගෙන් කොහොමද මේ ට්‍රිප් එක විස්තරය කියලා පොඩ්ඩක් දර හල තියෙන ඉතින් කියන බල අපි මේ කොහෙද යන්නේ අද අපි දන්න දන්න අපිට යන්න ඕනේ නැත දෙකන් එන්නේ අපි බහල අහබල මේ ඕ මල්ලි මල්ලි බලන්න අක්කලම හම්බෙලා බලන්න පොඩ්ඩක් After long time නේද? සමුගන්නේ නෑ වෙන්වන්නේ නෑ අනේ ති අපි යනවා <laughs> ඒ මම මම ගන්න මම මම පදින්නේ හරිද නැද්ද හරිද දැන් චුටි මල මේ කොහෙද යන්නේ මම ඕන්න <laughs> රෙහන් අපිට අඳුන්වල දෙන්නන මේ ඉන්න කට්ටියව කවුද මේ මාමා ජයලංක ඕකේ මේ කවුද සිල්ලක්කා මේ කවුද අනික අක්කා කවුද අනික අක්කා කවුද මේ කවුද මේ නැන්දා මොන නැන්දාද මේ කවුද? ආ මගේ වයිෆ්. <laughs> ඔන්න ඉතින් අපි ආවා වැලිපැන්නෙන් මේ කැෂූස් ගන්න. ඉතින් මේ කැෂූ ෂොප් එකට ආවම හදවත දැවි යනවා මේවා තියෙන ගණන් දැක්කම කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒත් අපිට ගන්න වෙනවා. අපිට දැන් අපි ඕඩර් කළා මේකෙන් සමහරක් අපි ඕඩර් කළා. දැන් අපි චීස් අනියන් එකක් දැම්මා මෙතනින්. ඊට පස්සේ කොහොමද කජු වෙලදාම ගැන මට මොකද හිතෙන්නේ? හොඳට බිස්නස් එක තියෙනවද මේ දවස්වල? හොඳයි මේ දවස්වල. හොඳයි. සුපිරියටම හොඳයි. දැන් ඔන්න අපි මේ මේ කජු හලෙන් කජු ගත්තා. මෙතන කලු කජු කිලෝ 1යි ග්‍රෑම් 100ක්ද කොහෙද තියෙන්නේ? ගියක් ගියද? රුපියල් 10000ක් ගියා. රුපියල් 10000 කජු. කවදා කාපු කජුද මේ? ඉතින් මොනා කරන්නද? ඔන්නව තමයි මේ ආර්ථිකයට වෙලා තියෙන්නේ. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ආර්ථිකය කෙලවුණත් කජු ගන්න වෙනවා. ඔන්න ඉතින් අපි සෙට් එක වැලි පැන්නෙන් මොනාද බිව්වේ මිල්ක් ෂේක් බීලා ඊළඟට තව මොනවද අපි බිව්වේ වෝටර්මෙලන් බිව්වා ලයිම් ජූස් බිව්වා ඊට පස්සේ කින්ඩර් ජෝයි ටිකක් ගත්තා ඊළඟ ඉතිහාසයේ 10000ක කජු ඉතිහාසයේ වැටම මිලකට කජු මිල දෙකක් තමයි මේ දරුණු ඉතිහාසයේ ඉතින් දැන් අපි යන්න යන්න වෙලේ වෙන්නේ එක්සෙක්ට් වෙලා යන තමයි අපේ ලසායියා කිව්වා මග ඉන්නවා කියලා ඉතින් අපි බලමු අයියා කොහොම හම්බෙලා මොන වගේ විජ්ජුම්බරක් වේද කියලා අපි බලමු දැන් ඔන්න අපි හැපි මෑන් විලේජ් එකට ආවා මම පොඩි ටුවර් එකක් යන්නම් මෙහෙම ඕකන පේනද මෙතන තියෙනවා පොඩි පූල් එකක් ස්විමින් පූල් එකක් ලස්සන ස්විමින් පූල් එකක් මොකද පුතේ ආ මෙතන වතුර ගොඩයි දැන් මෙතන ෆුල් රෙස් කරන්න පුළුවන් අද අද අපිට ඔකන් පේන දේ හොඳ ලස්සනට තියෙනවා ඊළඟට මෙතන තම අපේ මේ රූම්ස් තියෙන්නේ ට්‍රිපල් රූම්ස් ඩබල් රූම්ස් වගේ දේවල් තියෙනවා මෙතන. දවගන් පේනවාද කොච්චර ලස්සනයිද කියලා මෙතන. ඉතින් අපිට එක දවසක් නෙවෙයි දවස් දෙකක් වුණා තියෙන තිබ්බනම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් අපි මේ කාල වේලා ඉතින් කලමනාකරණය කරන පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙන නිසා තමයි මෙහෙම තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් අපි මේ හැරි මම ඇවිදලා පෙන්නන්න ඕගලන්ට කොහොමද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ හැරින් යනකොට ඕගලන්ට පේනවා ඇති මේකේ ලස්සන අලංකාර ස්වභාවය දැන් බලන්න මෙතන අපේ ලොකු අයියා ගෙවල් ටික අපිට පෙන්නනවා මේ හරි යමු අද අපි විතර දෙන්නේ මේකේ ඔව් සලා විතරා දෙන්නේ ඔව් බලන්න එතනත් අපිට ලැබෙන සතුට කොච්චරද කියලා <laughs> අපි විතරයි ඉන්නේ අද හරිම ලස්සන තැනක්. right. දැන් අපි යන්නේ පොඩි මේ room tour එකක් යන්නේ. අපි බලමු මේ room එක ගිහලා මොන වගේ තියෙන එක ලස්සන. right. මේ බලනකොට පේනවා අපි light එක පොඩ්ඩක් දාලා බලමු. හරි. එවන් මේ වගේ තමයි room scene නේ. හරිම ලස්සනයි, හරිම අලංකාරයි. අපිට මේක ඉන්න පුළුවන්. අපි හලබල මේ මල්ලිගේ නම මොකද්ද කියලා. මල්ලිගේ නම මොකද්ද? මගේ නම ඉසුරු. ආ මේ ඉසුරු මල්ලි තමයි අපිට මේ ඔක්කොම දේවල් පෙන්නන්නේ. මෙන්න බලන්නකෝ. හරිම ලස්සනයි. මම කියන්නේ මේ ලයිව් තමයි මේ ඔක්කොම ගේන්නේ. බලන්න නියම view එක. හරිම ලස්සන තැන. <laughs> Happy Man Village. ඉතින් Happy Man Village එකේ මෙහෙම ඉන්නවා අපි කට්ටියම. යමු අපි තව පොඩ්ඩක් චුටි රවුමක් දාලා බලමු. හොඳයි? ඒක හොඳයි. පොඩ්ඩට දෙන්නට ඇතිනේ. අපෝ හරිද? පාන එක ගන්න මෙයින් අපේ මිස්ටර් සුලලිත තමයි ඉන්නේ ඉතින් හරිම ලස්සන තැනක් අපිට සතුටුයි ඉතින් අපි හිතනවා අපිට අද ලොකු සතුටක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා උපරිම දෙනවා ඒක තමයි මේක පොඩ්ඩක් සිලෙක්ට් කරගත්තා නම් කාමරට දාපු විදියනේ මිස්ටර් සරත් හරිම ලස්සන තනක් හම්බුනේ. ඕ දැන් බලන්න ගෑනු ටික සෙට් වෙච්ච ගමන් මොකද කන්නේ පොඩි ඕපදූපයක් ගෙවන්න පටන් ගන්නවා. දැන් අපිට හම්බුච්ච රූම් එක තමයි අරග නංගි අපි එකට යමු. දැන් ඔයගලන්ගෙන් පොඩි අදහසක් ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ මේ තන ගැන? දැන් ආපු ගමන් එන ෆීලිං එක මොන වගේද අද දැනෙන්නේ? කියන බලන්න. තාම දැනුන්නේ නැහැ. තාම දැනුන්නේ නැහැ. ෆීලිං එකක් ආවේ නැහැ. රයිට්. අපි අහලා බලමු ලසන්ත මහත්තයාගේ මොකද්ද කියන්නේ? අපිට තියෙන අපේ ෆැමිලි එක ලොකුයි. ඔව්. ලොකු ෆැමිලියක් තියෙනවා. හරි. ලොකු ෆැමිලි එක. මටයි වයිෆ්ටයි අද හනිමුන් ඩේ එක. ඔව්. හරි. ඒතර පොඩි එක්කනා දෙන්නම දුව පුතා වෙනම. ඔව්. දාලා වහලා දානවා. අපි වෙනම එකේ. ඔබ Facebook දාන්න එපා කොහොමද? Facebook නේ YouTube දාන්නේ. වරණ නම් මෙන්න අපේ හැපි මෑන් විලේජ් එකේ අපේ මල්ලිලා අපිට ලස්සන බනන බීම එකක් දුන්නා. හරිම රසයි බනානා. කොහොමද හැදුවේ? මොන දාලා හැදුවේ? මොන කෙසෙල්ද දැන් මේවා? ඇඹුල් කෙසෙල්ද? අලු කෙසෙල්ද? මල්ලි දන්නේ නැහැ වගේ නේ. <laughs> ඔන්න බොයිස් අපි ආව හැපි මෑන් විලේජ් එකට දැන් යන්නේ මේ මහා ගිනි කාස්ටක අවුවේ වෙලාව දවල් 12 මාරයි සිංගප්පූරු එයාලයන් ගත්තොත් එහෙම දැන් හවස 3ට වගේ ඇති මෙල්බන් ටයිම් එක කියන්න බෑක පස්සේ අපි කන්නේ කළා කියන්න ලංකාවේ ලයින් 12 මාරයි ඉතින් මේ මමයි මේ මගේ සහෘදය සහෘදය එකට දිය දිය කෙලියේ දෙන්න තමයි යන්නේ මොකද ලොස්ස ලස්සන පූල් එකක් තියෙනවා මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මේ දිය කෙලියට එන්ට වෙන තැන ඉඳලා මම ස්ලෝ මෝෂන් එක මම පෙන්නන්න මම ඈත ඉඳන් දුවගෙන යන ජොබූන් ගාලා පයින් එකක් බලමු මොන වගේ ලස්සනට තියෙද කියලා ලස්සන වෙන්න පුළුවන් නොවෙන්න පුළුවන් මුත බලමු මොන වගේ වෙයිද කියලා ඔන්න බොයිස් ඔන්න රහන් වෙයිට් තාත පයින්නන්නේ 1 2 3 4 ගැඹුරු නෑ කකුල වැදුනා මෝඩකමට පැන්න කකුල වැදුනා ඉන්න බෑ අර පැත්ත ඩීපෙන්ඩ් එක දැන් අපි දෙන්නේ කිඳුරු වීඩියෝ එකක් හරි කවන්න කවන්න මොකද කිඳුරු වීඩියෝ එකක් කිඳුරෙක් යනවා මගේ දරුපට මොනවද කන්නේ? Ah, <laughs> balão. අතර ලස්සන සෙක්සි බොඩි හදාගන්න කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් අපිට ඉස්සරහ දෙනවා. මෙන්න ඊටපු අංකුට් රාජා. අංකුට්ටෙක් කියන්නේ කටු තියෙන අංකුට්ටෙක්. හුඟකට වඩා සරයි අංකුට්ටා. ඊළඟ ආවේ නෑ බා. මෙන්න මේ වරෙන් පූලෙට බෑ බා. අවුවලු. දැන් ඔබගේ මොනද අවුවල අවුවල පිටින් තියෙන කිව්වම. කලුවේ අර මෙන්න වරේ මේ ඉන්න පියසන් එකේ අංකුට්ටා. අංකුටු ගණුක. මම මචං අහිත කෙනක. දැන් අපේ මේ සෙක්සි කොල්ලෝ ටික දැන් මෙතන මේ නාලා ඉන්නේ. බලන්නකෝ. සෙක්සි බොඩි ටික. රයිට්. ඔක්කොම 40 බලන්න. චත්ත විතරයි මෙතන දීන පොඩ්ඩක් රාබඩක් රාබඩක් දීනේ ඔන්න ඉතින් සතුටු මිනිසාගේ ගමේ දවල් ආහාර ගන්නන්නේ මට විශේෂ තෑගක් තියෙනවා මලික්ට මේ මලික්ගේ රෝම ඉවත් කරන උපකරණයක් තියෙනවා මං ගාව. මම මේක දැන් බාරදින් තමයි අපි මලික් ගනුවේ. මේ <laughs> මලික් අය මෙතන ඉන්නවා. ඉතින් මලික් අයියේ මෙන්න සීල් පිට තියෙන සාක්ෂි එක්ක දෙන ඔයා කිව්වට මේක හරි. thank you නේ. right. දැන් අපි මොකක් කැපුවා කියලා කිව්වේ? කපල සීල් කළා අපෝ. කපලයි පැක් කරා. පැක් කළා පැක් කළා. දැම මෙතන ඔකන පෙන්න්නන අපි අද දිවාහාරෙන් හම්බෙනවා ඉතාමත් රසවත් බටු මෝජු ඊළඟට මාළු ඊළඟට චිකන් පරිප්පු අන කොච්චර චිකන් නිලවර අටට කෙලක් පොඩක් යනවා මේක දැක්කහම මේ ඔම තමයි තියෙන්නේ මේ මේ ඇත්ත වෙලා එනවා අටක් ගන්න මේ මොනක් චතුරංග මහත්තයා මේ මොනවද මේ තියෙන්නේ? මේ අයිස්. අයිස්. මෙන්න ඔකට මම දෙන අයිස්. අයිස් ලංකාවේ දෙන ඔක්කොම ටොපික් එක. අයිස්. දෙන අයිස්. උඩ බඩයක් දාලා. මිතුරනි මේ මගේ මිත්‍ර අපි නිල් නිල්ට නිලට නිල අපි පොදු ජන පොදු ජන පෙරමුණව තමයි අපි මේ නියෝජනය කරන්නේ. උගන්න මම පෙන්නන පොදු ජන පෙරමුණයි සමගි ජන බලවේගයයි මේ පැත්ත සමගි ජන බලවේගය ඉන්න. මෙතන උගන්න දෙනවා ජාතික ජන බලවේගය. දැන් බලන්න පොදු ජන පෙරමුණයි ජාතික ජන බලවේගය එකතු වුණාම මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ බලන්න රතුයි නිලුයි. දැන් ඔයාගේ ස්කූල් එක මොකද්ද? grade 1. grade 1 ස්කූල් එකට යන්නේ? grade. ඔයා grade කීයද? grade. grade 10. නෑ. playgroup. ඔයාගේ ඔයාගේ මොකද්ද grade එක? grade 4 සුමේද college. සුමේද college. ඔයාගේ මොකද්ද? grade 2. grade සුමේද college. අහන් අර අතරට කිට්ටු ඇති මතක 3යි ගන්න ග්‍රේඩ් කීයද 2 2 ග්‍රේඩ් 2 very good ස්කූල් එක ගේට්වේ uh, ගේට්වේ ඔන්න ඉතින් අපි මිස්සුබිසි පැජරෝ එකෙන් බැස්සා තිරින අයියත් එක්ක මේ මූදු වෙරළට බහින්න මූද ඉතාමත් සැරයි මවදේ මාර්යාව අපිට හිතාගන්න බැරි තරම් විශාල වේගෙන් මූදේ මාර්යාව එනවා. නමුත් ඔයගලන්ට පේනවාද මෙතන ලස්සන සුන්දර වෙරළ තීරයක් තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි ගිහින් බලමු මෙතන මයිබානු. මයිබානුගෙන් අහලා බලමු කොහොමද මේ මේ මූදේ මාර්යාව ගැන වල මොකද හිතෙන්නේ? ඊළඟ තමයි බලන්න. ඔව් අපිට තියෙන පරණ අර අතනින් ගියරපස්සේ තියෙන නටමුන් වෙච්ච හෝටලයක්. අපිට ඒක බලන්නන්න පුළුවන්. හැම කවුරේ පර්ස් ගෙනාවද අපිට මේ පොඩි අකරතැබ්බයක් වුණා පර්ස් අපි හොටෙල් එකේ දාලා ණය මුදලක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන් වේද අපිට කුරුම්බ ගෙඩියකුත් දැන් රුපියල් 5000ක් විතර නේදනේ නේද කුරුම්බ ගෙඩියක රුපියල් 5000ක් වගේ නේද දැන් මේ වෙද්දි අවුලක් නෑ මේ අක මුදලාලි මාත් එක්ක ඉන්නේ අපිත් එක්ක මේ පර්ස් ටික දාලා ඇවිල්ලා හොටෙල් එකේ මේ ණය මුදලක් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා බලන්න මේ ඇහුවේ කුරුම්බ ගෙඩියක 5000ක් වගේ නේද දැන් මේ වෙද්දි <laughs> දැන් ඔන්න අද අපි ආවේ කොහෙද මේ බලපිටියේ බලපිටියේ ප්‍රාදේශ සභාව ගාව කිට්ටුවම තියෙන මූදු වෙලට තමයි අපි ආවේ ඉතින් මේ හැපි මෑන් විලේජ් එකේ මගේ මේ භාර්ය වාදනීය භාර්යාව ඉන්න මෙතනින් ඔයගලන් පේනවා ඇති කොහොමද කියලා ඉතින් අපි මේ පුත්‍රයත් පොඩ මහන්සි වෙලා ඉන්නේ පුත්‍රයත් ඉන්නවා ඊළඟට මම පොඩ පෙන්නන්න යන අපේ අපේ ගෑන් එක මම පොඩ පෙන්නගෙන යන්න මම ඉන්නේ මයිබානු මේ මයිබානු ඔයාලා ජාවනම් ජාවා කෝජාව නම් කෝජාව. ඊළඟ මම පෙත ඊළඟට මම මගේ ඉදිරියෙන් ගමන් කරනවා අපේ ගනුක් යසන්ත් යනවා ඊට පස්සේ යාගේ නෝන මාත්‍යා යනවා මණි මණි යනවා ඇත්තටම එයා දස්කම් දක්වන විවිධ ශේත්‍රයන් ඔස්සේ එකක් තමයි පරිගණක ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් වලින් එක දක්ෂකමක් ඊට අමතරව නීති ශේත්‍රයේ නිම් වලලු පුළුල් කරගෙන යනකමන් ඉන්නේ ඕකන්න ඕනක නඩුවක් තියෙනවා කතා කරගන්න මෙන්න තැන මණි මණිව හම්බෙන්න ඊළඟට මෙතනින් ගනු යසන්ත යනවා යා ඊළඟට මම ඔයගලන්ට පේන්නන්න යන්නේ අපේ මේ මේ මේ මේ වගේ චාරිකාවක් යනකොට මේ චාරිකාවක් සංවිධානය කරන්න කාටවත් බෑ අපේ මේ සංවිධායක මහත්තයා මෙතනින් යනවා එයා තමයි මම මේ පේන්නේ යන්නේ අපේ මේ තිරිණ අයියා බලන්න එයා හිතනවා හැමෝ ගැනම බාන්නද අනිකම ඇත්තමේකම අත්තේ වනවන එන්නේ. එයා විතරයි පොඩි පික්නික් බාස්කට් එකක් අරගෙන ස්ප්‍රයිට් බෝතලයක් අරගෙන මම එයා කොච්චර හිතනවද අනිත් අය ගැන. Thank you. ඉස්සරහට මෙහෙට එන්න කියලාද ඔයා කියන්නේ? ඇවිල්ලා යන්න. ඇවිල්ලා යන්න. ඇවිල්ලා ඉන්න එපා. එපා යන්න. යන්න. ඔව්. ඉතින් මේ බලපිටියට ඇවිල්ලා මේ ස්ථානය හරිම ලස්සනයි. මේ පොඩි කට්ටිය ඉතින් රැල්ල පා ගන්න ගියා. අපි ඉතින් ඉන්න ඇවිදින්න ආවා. ඔයන් පේනවාද කොච්චර භයානක මන්තිරක් ඔස්සේද අපිට මේක බහින්න තියෙන්නේ කියලා. බට මම පෙන්වන්න යන්නම් මෙහෙම. හරි මුහුද සැරයි දැන්. ඔයන් පේනවාද කොහමද මුහුද සැර? හරිම ලස්සනයි ඉතින් මේක. කැමරාවකින් දකිනකොට ඉතින් S2 ගෙන්ම දකිනවා තමයි මේකේ අලංකාරත්වය ඕනෙක්ව දැක් ගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් පුළුවන් තරම් ගේන්නම් කැමරාවකින් ඔයගොල්ලන්ට පේන විදියට. දැන් යතේ ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නේ ගනුක් යස් යසන්ත් යසන්ත් යනවා මෙහෙම මේ ගලින් ගලට පැනගෙන ගියාට පය පැටිලේවි කියලා අපි කියලා තියෙනවා. ඉතින් ගලින් ගලට පනින්නේ පොඩ්ඩක් බලාගෙනයි. ජොබ් එකෙන් ජොබ් එක කර පැනනත් ගලින් ගලට පනින්න පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. දැක්ක නේද ලිස්සුව නේද පොඩ්ඩක් තමයි පරිස්සමෙන් යන්න කියන්නේ කට්ට කපපු සෙරපු ගන්න ඉතින් මෙතන බලපිටි මූදු තීරේ අපි පොඩ්ඩක් හවස පොඩි ළමයි බලන්න ආවා දැන් අනිවාර්යයෙන්ම වැලි නාලා ඉන්න ඕනේ මම දකින්න විදියට නම් අපි පොඩි ඕන් සෙට් එක වැලි නා සිටිය යුතුමයි අනිවාර්යෙන් බලමු රයිට් අර දින වැලි අනන්න සෙට් එක ඔන්න දැන් අපි බලපිටි තීරයට ආවම අපේ කට්ටිය මෙතන හිටියා මේ පොඩි උන්ට වැලියනාන දීලා කාවයියෝ සෙට් එකේ ඉන්නවා මෙතන අර මහ කාවයිය අතන ඉන්නවා මහ කාවයියනේ මහ කාවයිය පොඩි කාවයියෝ ටිකයි මේ මොකද මේ වෙලා තියෙන චූටි කුමාරයාට? කුමාරයාට ඉච්චි වෙනවා. එහෙම කො? එහෙමද? චූටි කුමාරයා සෑන්ස් ගෑවිලා ඉච්චි වෙලාද කකුල් දෙක? මොකද ඉතින් කරන්න ඕනේ ඒකට අපි? කරන්න ධම්ම වඩාගෙන යන්න ඕනේ. ඈ? වඩාගෙන යන්න ඕනේ. ඕ දැක්කා නේද බස්සේ ගියාටි? හරිම අලංකාරයි. ඉතින් බලපිටියකි ඇවිල්ලා කුරුම්බ ගෙඩියක් බොන්නේ නැද්ද තැඹිලි ගෙඩියක රස බලන්නේ නැද්ද රුපියල් 5000 දාලා තැඹිලි ගෙඩියක් බොන්න ආස නැද්ද නෑ රුපියල් 5000 දාලා තැඹිලි ගෙඩියක් බොන්න රුපියල් 5000 දාලා තැඹිලි ගෙඩියක් බොන්න ආස නැද්ද මේ රුපියල් 5000 දාලා තැඹිලි ගෙඩියක් වගේ බොන්න ආසාවක් නැද්ද මේ හරියේ මං හිතන්නේ තියෙනවනේ පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගියොත් පුංචි කුමාරයා නගින්න අකුල මෙහෙම ගසන්න පුතේ. දැන් ඔන්න සුන්දර බලපිටි මූදු සවාරියෙන් පස්සේ අපි ආපහු යනවා. හොටෙල් චුටි මත යන්නේ අපි ආවෝ. හොටෙල් එකට. ඔව් හොටෙල් එකට යනවා. අපි හොටෙල් එකට ගිහින් දැන් මොකද කරන්න බලන්න. චුට්ට නිදා ගන්න. වැඩ මොකද කරන්න ඕනේ? දොයි ගන්න ඕනේද? සෙල්ලම් ගන්න ඕනේද? සෙල්ලම් ගන්න. සෙල්ලම් ගන්න ඕනේ. මොකද කරන්න සෙල්ලම? දන්නේ ගිහිල්ලා බලමුකෝ. ආ ගිහිල්ලා බලමුකෝ. මේ කවුද දැන් වගේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා? go to <laughs> happy man village එකට අපි ඇත්තටම ආවේ ඊයේ දෙසැම්බර් 24 තමයි ආවේ 23 ආවේ 23 23 දෙසැම්බර් 23 ආවේ දැන් ඉතින් මෙතන හරිම හොඳ තැන පොඩ අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු අපි මේකේ පොඩ්ඩක් අද උදේ අපි නැගිටලා යන්න බැලුවේ මේකේ තියෙනවා ටිකක් ලස්සන වලව්වක් වගේ එකක් අපි එතෙන්ට ගිහින් බලන්න තමයි දැන් බල යන්නේ ඉතින් ඔන්න මේ හැපි මෑන් විලේජ් එකේ අපිට එහා පැත්තේ බිල්ඩින් සෙට් එකේ දැන් අපි එනවා මේ පරණ වලව්වක් වගේ තියෙන තැනක්. මේකත් මේකත් හරිම ලස්සනයි. මේක ඇත්තටම අපිට කිව්වේ ඩොලර් 200ක් වෙනවා කියලා කිව්වා ෆොරිනර්ස්ලාට දෙනවා නම්. මේකත් හරි බංගලෝ එකත් හරි ලස්සනයි. ඉතින් පොඩ්ඩක් මම ඇතුලෙන් පොඩ්ඩක් ගිහින් බලන්නම්. කොහොමද කියලා අපේ කට්ටිය මං හිතන්නේ දැන් මේ වෙලාව ඇතුලේ ඇති. ඉතින් මේක ඇතුලට පොඩ්ඩක් අපි ගිහින් බලමු මොන වගේද කියලා. මේක පේන්න තියෙන්නේ. අපේ කට්ටිය මේක නිරීක්ෂණය කරනවා මට පේනවා. බලමු පොඩ්ඩක් මේක ඇතුළට ගිහින් මොන වගේද කියලා. කොහොමද පේනවද දැන් මේ දැන් ලයිට් එහෙම නැහැ. දැන් මේක එන චතුරංග මාත්‍ය යනවා සොල්දරේ දිගේ යනවා. ඊළඟට මෙතනින් තියෙනවා මේ කාඹර. කාඹර මේ වගේ. හරිම ලස්සනයි. ළඟට මේ මම බලන්න. අද කට්ටිය ඇවිදින්න ඇවිල්ලානේ තියෙන්නේ. මෙතනින් අපි එළියට ආවහම මෙතන තියෙනවා ලස්සන ස්විමින් pool එකක් තියෙනවා ඊට අමතරව හොඳ ළිඳක් තියෙනවා අතන අපේ කොල්ල සෙට් එකේ ඉබ්බෝ සෙට් එකක් අහුවෙලා දැන් ඉබ්බව හොයනවා දාගෙන බාබකියු ස්පේස් බාබකියු දාන ආ මෙන්න බාබකියු පිට්ටක් තියෙනවා මෙතන බාබකියු දානවා නම් මෙතනින් අපිට බාබකියු දාන්න පුළුවන් අපේ ගණුක තමයි එකට පුර අනුග්‍රහය දෙනවා නම් දෙන්න ඕනේ බාබකියු එකක් දාන්න ඊට අමතරව මේ එතන හරිම ලස්සනයි හරිම පිරිසිදුයි ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් එහෙම ඉතින් පරණ වලව්වක් තමයි මොඩිෆයි කරලා තියෙන්නේ. අපි සිරවදන මතයෙන් අහලා බලමු මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ මේ මේ තැනට කීයක් ගන්නවද රෙන්ට් එක? රෙන්ට් එක නෙමෙයි මොකද්ද? මේ තැනට විදේශිකයන්ගෙන් නම් දවසට ඩොලර් 200ක් පමණ අය කරනවා. ඒ නට ඉතාම සාධාරණ මුදලක් තමයි අපෙන් අය ලබා දෙන්නේ අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට. ඕකේ. ඉතින් ඔයාව හිතන්නේ මේ තැන රෙකමන්ඩ් කරනවද කාට එන්න කියලා? අනිවාර්යෙන් 100%ක්ම රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඔව්. ඔන්න බලන්න නේද හැපි මෑන් විලේජ් එකට එන්න බලපිටිය තමයි තියෙන්නේ හැපි මෑන් විලේජ් හරිම ෂෝක් ඔගොල්ලෝ කතා කරන්න අපි ටෙලිෆෝන් නම්බරේ දාන්නම් මෙතනින් ඔගොල්ලෝ කතා කරලා එන්න අනිවාර්යෙන් අඩුම ගානේ දවස් දෙකක්වත් ඉන්න ඕනේ මෙතන ඒතකොට තමයි ෆුල්ම ෆන් එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ හොඳ ස්විමින් pool එකක් එහෙම තියෙනවා කෑමත් හොඳයි බාබකියු තියෙනවා තමන්ට අවශ්‍ය කරන ඕන කෑමක් ගන්න පුළුවන් ඉතින් හැපි මෑන් විලේජ් එක මේ වගේ තමයි ඇත්තටම තියෙන්නේ අපේ ළමයිම හරි ආසයි ඇවිදින කාන්න දුවන්න කාන්න පුළුවන් සෙල්ලම් කාන්න පුළුවන් ඕක තමයි ඉතින් ඇත්තටම හැපි මෑන් විලේජ් එකේදී අපි ගත්තු අත්දැකීම. ඉතින් අද අපි යන්න ඕනේ මේකෙන් චෙක් අවුට් වෙලා හවස දෙකට කලින් අපි මෙතනින් යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි තව පොඩක් වීඩියෝ ටිකක් ගේන්න මෙහෙම මේකේ තියෙන. දැන් ඔන්න මේගොල්ලෝ මේ චූටි කට්ටිය පොඩි දැඟලිල්ලක් දාලා හොයාගෙන තියෙන මොකද්ද මේ හොයාගෙන තියෙන්නේ? ඈ? ඉබ්බෙක්. මොකද්ද? ඉබ්බෙක්. කොහොම? ඒ පොල්ග පොල් ගෙඩිය නිබ්බෙන් නෙමේ අල්ලලා බලන්නකෝ ඕ මේ ඉබ්බෙක් නෙමේ පොල් ගෙඩිය <laughs> ඉබ්බෙක්ද කවුද දැක්ක ඉබ්බා මුලින්ම මමද අර අක්කා දැක්කේ කොයි අක්කද හොඳයි ඉබ්බා ඔය ආස ඉබ්බන්ට ඉබ්බ ලස්සනයිද ඈ ඉබ ලසනයි? ඉබ ෂෝක්ද? ඔයාට ඉබ අල්ලන්න ඕනේද? පට්ටියම අපේ කිව් වේලා ඩිවලොපර්ස් සෙට් එකම දැන් බලලා ආවා මේක මේ විදිහට අපි ගේ හදනවා කියලා ඊළඟට කට්ටිය තීරණය කළා පඩිපෙළ තට්ටු කරලා බැලුවා හරි මේ මේක තමයි මම හදන්නේ කියලා මට ඇහුණා ඒක පේනවා ඉතින් හොඳයි ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් කරන එක කුරිරු කුරිරු <laughs> ප්‍රතිඵල ඒක හදන්න යනකොට ලැබෙයි <laughs> ඉතින් මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි යන්නේ මොකටද? දැන් උදේ උදෑසන ආහාර ලබා ආහාර ලබා ගන්න යන්නේ. දැන් බලන්න මෙතන බලන්න තනිකරම මේ extended families අපේ තියෙන්නේ. විශාල family. ඉතින් එක පවුලක්. මේ අපි එක පවුලක් ඉදිරියට තමයි අපි ඉන්න බලන්න හැමෝම මේ බලන්න ඉතින් මේ විශාල පවුල ඉතින් හරි අමාරු නඩත්තු ගන්නනේ. අනිවාර්යෙන් විදේශ රටකට යන්න වෙනවා. බෑ ලංකාවේ රුපියල් වලින් නම් බෑ. අපේ රජතුමාටත් කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ ඉතින් එක වෙලා තියෙනවා. එතන හැපි මෑන් විලේජ් එකට අපි යනවා. තව ෂෝට් කට් එකකින් යනවා මෙතන. ඈ? ඔඩියන් එක ඔක්කොම තියලා ෆොටෝ ගන්න. අපි උදෑසන ආහාරය බලන්න අපිට කිරිබත් හදලා තියෙනවා. ඉන්දියාප්ප තියෙනවා, පරිප්පු තියෙනවා, පොල් සම්බෝල තියෙනවා, ගොඩක් පෑන් කේකුත් තියෙනවා. ඉතින් බලන්න කොච්චර ලස්සන කෑම වෙලාද අපිට මේ දෙන්නේ කියලා. ඉතින් උදෑසන ආහාරය හොඳට ගන්න ඕනේ. අපේ චතුරංගයි අතතින් බඩගින්න ඉන්නේ අනිවාරය අනිවාරය හැමෝම එනවා බෙදාගන්න කෑම දැම්බ අත හෝදගෙන හොඳට පිළිවෙලට අත හෝදගෙන එන්න ඕන කට්ටිය උදැසන ආහාරත් රස වෙයි අපේ රාජකීය මේසේ තියෙනවා මෙතන රජතුමයි රජබිසවයි කට්ටිය වාඩි වෙන තමයි මේ තියෙන රාජකීය මේසය දැන් ඉතින් උදාසන ආහාර අරගෙන අපි බලමු කොහොමද කියලා. බොයි කොහොමද ට්‍රිප් එක හොඳයිද ආයෙත් එමුද අපි එහෙම ඈ ආසයිද ඔය ආසයිද මේකට? තව දවසක් ඉමුද? ආ. රෙහන් ට්‍රිප් එක හොඳයිද? ඈ? චූටි පෙට්ටිය කොහොම බලන්න? ට්‍රිප් එක හොඳයිද? හොඳයි. විගණකාධිපතිතුමා විසින් මූල ගණනය කිරීමක් සිදු කරනවා මෙතන අපිට වෙනන් තියෙන්නේ. ගණන් අදා ගන්න බැරි වෙලා තියෙන පොඩ්ඩක්. ඔව්. දැන් බලන්න මේ බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ නම ගිය සම්පත් බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ ඔෂී සිරිවර්ධන විසින් ගයිඩ් කරනවා තිලින සිරිවර්ධනට දැන් අපි පිටත් වෙන තමයි හදන්නේ බලපිටෙන් අපි පිටත් කරලා දැන් ආපහු අපේ නිවෙස් බලන්න බලනවා යෝගන්ට අපි කියන්න තියෙන ඇත්තම හොඳයි මෙහෙට එන්න ඇවිල්ලා බලන්න ඕගන්ට බෝටු සවරන්න පුළුවන් අපිට ඊයේ යන්න හම්බුන්නේ නැහැ අපි හවස් වෙච්ච හින්දා සාපික ප්ලෑන් කරලා තිබ්බේ නැහැ ඉතින් බෝට් එක උනත් ඕගන්ට යන්න පුළුවන් බොටු ගීලා කුරුල්ල යනවා බලන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ බලතැකි ඉර බහිනවා ඉර නගිනවා ඕන දෙයක් බලන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ තමයි තියෙන එක. ඉතින් හැපි මෑන් විලේජ් එකෙන් අපි සමු ගන්නවා. අපි සමු අරගෙන නැවත වාරයක් හමු තව කොහෙන් හරි. ඉතින් අපිට කියන්න තියෙන මොකද්ද? බායි කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අපි නංගිනුත් අහලා බලමු මොකද කියන්නේ නංගි? හැපි මෑන් විලේජ් හොඳද? ඇත්තටම හොඳයි ෆැමිලි එකට ඇවිල්ලා හොඳ නිවාඩුවෙන් Hari. Eh, you Bye bye, Christmas!